Compra questo, compra presto, compra questo, presto, presto, compra questo, compra presto, compra questo, presto, presto, compra questo, compra presto, tutti al centro non marciare, chi va tardi, dietro resterò, presto, compra questo, tutto, anche se non hai bisogno, ora se viene, che felicità, presto, compra questo, compra presto, compra questo, presto, presto, compra